Aber es sind noch ganz viel Herzen, aber auch eine traurige Rose dabei. Jetzt weiß ich nicht, ist das Broken Heart oder traust du, freust du dich, findest du es schön? Hi, ich bin Victoria's Secret und ich bin offizielles Model von Ink Boudoir. Und es wird so sein, dass ich heute mal die Kommentare unter meinen Bildern beantworte falls jemand denkt, man würde das nicht lesen oder das macht jemand anders. Nein, das mache ich und ähm, ja, da sind ein paar rausgesucht. Also wie gesagt, aufpassen, was ihr drunter schreibt, ne? Also fangen wir mal an mit Arif Akta 33, Fallen Angel. Ja, die Landung war sehr schmerzhaft. Aber wie ihr seht, ich bin noch komplett. Dann haben wir noch Inked Cat Mom, ich sollte öfters Zug fahren. Wohin fahren wir denn dann? Aber ich bin immer ähm, bereit, irgendwo mitzukommen, wo ich es noch nicht kenne. Warum auch nicht? Ja, Swiss Sweetie, wie immer einfach nur top. Da kann ich einfach nur sagen, vielen, vielen Dank. Outback Paradise Aussie. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es sind way too much Emojis, als dass ich das jetzt richtig interpretieren könnte. Aber es sind noch ganz viel Herzen, aber auch eine traurige Rose dabei. Jetzt weiß ich nicht, ist das Broken Heart oder traust du, freust du dich, findest du es schön? Aber ich bin eigentlich meistens ähm, so, dass ich da vom Positiven ausgehe von den Kommentaren. Was haben wir denn noch. Ähm, Sarah Stargarian, I got the hardest friend. Ja, meine Liebe. Das gebe ich nur so zurück. Der Gefährte 80, das ist ein Diamant. Also ja, ich würde schon sagen, man hat mich zu einem Diamanten rauspoliert mittlerweile. Oder ich mache das selber. Weiß eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall, ich versuche immer zu scheinen. Sexy Marco 86, Kuss, Kuss, Kuss, Hot, Flamme, Flamme, Flamme. Ja, also Küsst du gerne heiße Flammen oder wie ist das bei dir so? Vielen Dank auf jeden Fall für jedes einzelne Kommentar und wie ihr seht, also ich lese die auch und ich freue mich immer wahnsinnig darüber. Das heißt, über wirklich jedes Kommentar, auch wenn es nur ein kleines Herz ist, völlig egal, auf jeden Fall fleißig weiter kommentieren, wenn ihr die Bilder mögt. Und ja, es wird auch sicher wieder so ein kleines Video geben, in dem ich eure Kommentare kommentiere und beantworte. Hey, du bist ja immer noch hier. Also hat es dir gefallen? Dann like, subscribe und am besten teilst du das Video mit deinen Freunden. Bis dann!